小伙一们。 Baiano pisa, quero ver pisar. Baiano pisa, quero ver pisar. Bahia, Bahia, que Nosso Senhor confie. Tem que ter fé. Baiano pisa, quero ver pisar. Baiano pisa, quero ver pisar. Bahia, Bahia.